እረኛዬ ነህ እረኛዬ ነህ የነፍሴ ቤዛዋ የቆሰልክ ሰማራ ልውጣ እንጂ ተማመኜ አንተ ካለ ታዳጌና አዳኘ የዓለም ሰልፏ ብዙ ነው በፍራቻ የኔ ሞገስ አጀቤ አንተ ብቻ እረኝ እንዳልደክም እንዳልሞት በመንፈሴ ከቶ አትስጠኝ አሳልፈ ለራሴ ከፍ ከፍ ያልከው በምስጋና ሁሌም አዲስ ጉልበቴ የምታጸና አለፈ በራሴ ላይ እንደ ዘበን وسلكላት انت موت كلات በክብር ያለህ መቅደስ እኔ መዝሙር ሞላ ካንተ በቀር አላመልክም ሌላ በማለዳ ምስጋና ላንተ ነው ሃሌሉያ በክብር ተሞላ ከአንተ በቀር አላመልክም ሌላ ከውሃው ሙላት ፍጥረት ጠጣ ዘመን ያንተው ነው አመታቱ የሰው ልጅ አላመልክም ሌላ በልቤ ጉልበት ሰገርኩልህ የማመ እንዴት ለአንተ ዳኛ አልተቻለኝም ማለት ገና ሁሌም ታላቅ ነህ በምስጋና በምስጋና ምስጋና ላንተ ነው በክብር ያለ መቅደስ እኔ መዝሙር ሞላ ካንተ በቀር አላመልክም ሌላ Oh ፈተናው ደጅ ደርሷል። ዘማሬ ሳፍ ጸጋ ለብሷል። ቅኔ መዝሙሩ ሕይወት ዘራ አንተ ብትከ ምስጋና ላንተ ነው በክብር ያለህ ንጉሥ እኔ መዝሙር ካንተ በቀር አላመልክም ሌላ በማለዳ ምስጋና ጌታዬ እባክህ ቀና አምጣ እባክህ ያህዌ እባክህ ተው ፍረድ አይቀጥል ዓመፃው ድፍረቱ እባክህ ቀና አምጣ ተናገር አቤቱ እባክህ ቀና ታረቀን አቤቱ አለው ልብ ይበል ዘመኑን ያስተውል እንደሚገባ ማነው ያላለቀሰ ያላነባ ማነው ያላለቀሰ ያላነባ መሻገሪያው በሳቅ ከታጠረ ሰው በጭንቀት ብዛ ከሰከረ የደሃው ደም መፋረጃ ካጣ ከትላንቱም የባሰ ከመጣ የባሰ ከመጣ እባክ ጌታዬ እባክ እባክ የሃዌ እባክ ተውፍረድ ተውፍረድ ድፍረቱ እባክህ ቀናምጣ ተናገር አቤቱ እባክህ ቀናምጣ ታረቀን አቤቱ ማናየው ሌላ ጫጩቶቿን እኮ ማናየው ሌላ ክፋዮቿን ኧረ ፍትህ ዳኛ ወዴት አለ ከተማ ውስጥ ይሄን ጉድ ምን አለ ለማይራራ መዝ ለተሞላ ፍርዴ ለሞ ያደ አደራ ለበል እባክ ጌታዬ እባክህ ቀናምታ እባክህ የሃዌ እባክህ ተው ፍረድ አይቀጥል አመፃው ድፍረቱ እባክ ቀናምጣ ተናገር አምጣ ታረቀን አቤቱ ምነው ያለ ወትሮ ቀኑ ጨላለመ ጸና ደመናው ታላቁ የፈ አኬልዳማ ምድር ቃሏን ሰጠች። የእግዚአብሔር ጣት ይሄን አደረገች። የአመፀኞች ቅጥራቸው ፈረሰ፣ ለተገፉት ነፃ አውጪው ደረሰ። እግዚአብሔር ደረሰ። እባክ ጌታዬ እባክ ቀና እባክ ያህዌ እባክህ ተው ፍረድ፣ ተው ፍረድ፣ አይቀጥል ድፍረቱ እባክህ